не само според мене, веројатно според сите, кои што сме вклучени во давањето на здравствени услуги, се позитивни, што се доби. Нормално мораме да се стаде оние работи кои што ние сме ги согледале дека може би се малку негативни, кај што ќе има проблем, кои што можеме да ги ставиме во едина и така натаму. Што се доби со воведувањето на овој конкретно платформата за, за мој термин? Корисниците на здравствени услуги добија можност после еве многу години и хартиени форми и така преку матичните лекари се закажат преглед кај оние специјалисти кои што тие ги изберат. Без разлика дали се работи здравствена установа во град, здравствена установа во град и така натаму, да закажат тој истиот специјалист им закаже се она кој што смета дека е потребно за нивна диагностика во смисла на лабораториски наоди, рентгенски наоди, упатување на интерклинички на други оддели, прием во болница, болнички упати, па се до закажување на операции, бидејќи постои и електронска листа на чекање операција. Со ова се надмина еден, ајде да кажеме, на повеќе годишна перцепција кај, кај пациентите дека некои од лекарите се понедостапни, дека премалку прегледуваат, дека премалку оперираат и така натаму, што делумно, да бидеме искрени за до, до кај дека може би делумно беше и оправдана оваа перцепција, меѓутоа вака се доби ситуација каде што секој не пациент кој што сака да биде прегледан конкретно од доктор кој што тој го одбор, ќе се добие своја собствена временска рамка за тоа. Од друга страна, она што ние како лекари од оваа страна, кога ќе дојде пациентот на преглед, упатен преку, преку мој термин, е исклучително корисно и што добите. Значи, ние со самиот блес во, во досието на, на, на пациентот кој што ќе дојде, имаме увид комплетен за, да кажем, доколку постои целокупната медицинска историја на нас. Значи, дали тој пациент некој бил на преглед, кој извештај му се пишени, од какви болести боледува, каква терапија му е припишувана и каква терапија користи, какви диагностички процедури користи. Дали тој пациент бил некојаш хоспитализиран. И сето ова ни дава еден добар, да кажем, ајде, базен на информации при самиот прием на, на пациентот, што ни е исклучително важно. Со ова се надмина, ајде да ја кажам, повеќе годишна една повеќе годишна пракса да која ќе дојдеше буквално пациентот кај нас, ние се базиравме на она што тој ќе ни го каже, Нормално, доколку се имаше среќа да е посовесен пациентот и да ги чува сите они предходни и отпусни писма и така натаму, колку ги прима, или она што е запишано во неговата здравствена легитимација од лекарот кој што го има третирано, доколку можеме да го разбереме, беше право чудо дека и сите тие можни документи прелистаме, да ги прочитаме, да сватиме за што се работи, или доколку ги нема да се базираме на она што ќе ни окаже пациент. Дека некогаш некаде пред 15 години било оперирано од нешто, од лекови дека пие сабајле две жолти и навечер две плави таблетки, така да тоа сериозно ми тежнуваш и ова е, можам да кажам, според мен најголемата придобивка за да имаме комплетен увид по здравствената состојбе и медицинската и историја на, на пациентот. Од друга страна, ние кога пристапуваме во овој систем на мој термин, во почетокот пред да почнат термините, ние знаеме со колкава бројка на пациентите ќе сочиме, го знаеме упатната диагноза на тој пациент, значи знаеме се она со кој што ќе се почиме во моментот. Исклучително е битно, што морам да го напоменам, дека е дадена можност да и иако сме ние секундарно ниво на здравствена заштита, буквално е оставена можноста да специјалистот кој што е тој ден на работа, дали е без разлика, дали е во тек на работа време или е во тек на дежурство, може да му креира се на пациент. Ова да им стане појасно на, на присутните, значи дека буквално и пациент кој што еве нагло би се кошило и во близина на болницата, би можел буквално без никакви упати и претходни заобиколувања да дојде, да биде прегледано страна специјалистот и да му биде клирано буквално се. И извештај доколку е за тоа, и сите други упатувања доколку би требало да ги направат, дали се лабораториски, диагностички, рентгенски еко и така натаму, па дури да се направи да се гледа болнички упат доколку тој пациент треба да биде. Пример таму што е уште една работа која што го ги прави еве за услуги на секундарно ниво достапно буквално за сите пациенти. Исто така е многу битно се добива прецизен приказ на времето на одреден преглед, на одредена интервенција, на одредена диагностичка процедура која што ја имат пациентите, што само по себе е исклучително важно. Посебно во случаевите каде што се работи, да речеме, за а, диагнози, каде што се, да речеме, повреди од разни сообраќајки, травми и така натаму, каде што многу често очекуваме дека во иднина ќе дојде до одредени да речеме, кривично правни последици или би имало некои потреби за поевои на судските органи, каде што прецизно се знае и временската рамка и се она кое што е било постановено таму, каде што е да, на, да речеме намалено можноста за субјективизам и за, ајде да кажем, одредени потреби се она што е што било можно додека се работеше исклучиво во хартиена форма. Од друга страна, поради сето ова, е, е многу битно што е имаме и систем на контрола. Право е конкретно од болницата, менеджментот значи на болницата, може да има конкретен увид во сите извршени услуги кои што се направени во болница. во смисла на прегледи, интервенции, операции, диагностички процедури и така натаму, може да, да се прави според мен компаративни прегледи во однос на предходните години, дали некои работи се намалени, дали некои стагнират или некои се големени, може да се прави контрола, да речеме, на сите здравствени работници за обемот на работа, а од друга страна, е тоа е дозволено и на сите власти на да вршат на контрола. Со кое што ќе имаат еден објективен мерит систем, со кој што може да е да е проценат и да е увидат обемот на работа на одреден лекар, на здравствената установа како целина, обемот на искористеност на некој медицински апарат, листите на чекање колка се на за пациентите, за прегледи, за интервенции и така натаму, што друга страна им дава повеќе информации кои што бидат, ќе бидат искористени во едината, нешто што може да се реши краткорочно во, во тој дел и нешто што ќе може да се реши долгорочно. Например, ако имате, видите вие дека имате гужби за одреден апарат, значи тоа во дадена смисла ќе ви даде можност да да планирате да речеме да се таму докупи опрема се со цел да бидејќи има поголем обем на, на работа таму да биде како што треба. Доколку сметате дека некаде треба да плюс персонал се планира, така да се даде можност на засените власти да си прават и политики за винината и во смисла на кадровски потенцијал, и во смисла на набавка на ново опрема, и во смисла на еве, осека на целокупната работа на здравствените установи, па може нели мериторно согласно на тоа, бидејќи знаете дека сите здравствени установи согласно а, законот секоја година пред почетокот на годината добиваат буџети со кои што располагаат, па ќе можат да имаат по прецизна слика кои се оние здравствени установи кои што ги надминале очекувањата, предвидувањата и проекциите кои го добиле буџетот, да добијат повеќе пари, му каде што се проценило дека има пат на сите здравствени услуги и обема работа да може да се крати, се со цел да, да, биде, да се врати на онаа девиза која што секаде е во Европа и во светот. Позната дека парите, нели, здравствените пари го, го следат пациент. Има уште многу работи за кои што може да се каже што се позитивни во овој британски систем, меѓутоа можеме ние да кажеме и работи кои што ние како е, учесници во овој процес, како здравствени е, работници ги имаме согледано и кои што еве ни прават и да кажеме и практични недостатоци и проблеми. Го слушав внимателно излагањето на, на претходната Имаше некои статистики таму за задоволството на, на, на пациентите, па јас ќе кажам од наша страна кои работи сме увидели дека дека имаат недостатоци, па ќе се надоврзам малку и на тие таму проценти кои што ги ги запишав и ни остана вака во во сеќавање. Значи, една од целите на воведувањето на мој термин е точната временска рамка на преглед. Значи преглед да почне во точно одреден ден, од точно одреден временски временски рок. Тоа не секогаш е можно, бидејќи се процент само секунда да видам, дека еве 24,8% од пациентите, там дека тоа испитување направено, биле незадоволни бидејќи термините не почнувале на време. Значи еве ќе се добра на тоа. Тоа многу често е од објективни причини. Значи лекарот може да се случи да од било која причина не може во моментот да да почне на време на време прегледот, дали да се работи за некоја визита, дали за облучување некој пациент, дали за работа на одел кој што не трпи одлагање, значи тоа се случува, дека имаме малку некојаш поместување на термините, меѓутоа гледате дека тоа кај, кај еден пациент во четворица сериозно е ствара незадоволство, бидејќи го, го, е, го има тоа. И сметам дека еве треба малку да имаме разбирање од сите страни и од, и од пациентите и од нас дека не секогаш може да, да се почне на време. Од друга страна, оно што ние го имаме забележано како нашто ни се создава, да кажеме, иде малку пречки во работата, се приоритетните упати се дел од, од системот за мој термин и сваќањето на, на приоритетните упати. Има тука две работи. Значи, првата работа е каде што се, еве, во наводници употребува и на ту се злоупотребува приоритетниот упат, свесно, некош и од страна на пациентите и од страна на, еве, можеби другите матични лекари, по цел да се избегнат гужвите во редовен термин, каде што има мој термин, за да не се чека со, со преглед и со одредени потреби за одредени процедури, се бара приоритетен упат, се со цел да се дојде во периодот кога е период на дежурство, значи после 15-30 часот, се со цел да се заврши побрзо работата, да не ги чекаме оти. Бужви се, јас сакам да